tikus tikus dengan mouse eh, mereka dua ini mm, mau mm, ajak main sembunyi eh, Alma hmm, dia masuk di lubang wc aja eh, ah, juga ada tai Ini hmm, enak hmm, bau <laughs> ah, mau makan aku kue hmm. nah dia bilang mau aja nah itu dia makan aja. hmm bau aku kencing dengan ayam ini dua bakun besar ah ayam ini dia kokok kokok kokok ah, <coughs> eh kucing ini meong meong mereka dua baku kejar di kebun jagung. Nah, mereka dia kejar di kebun jagung jo Dia mak mak kasih mati ayam jo ayam mati jo Habis kan. <laughs> ya, eh? Anak laut. Ini dia ini mau pi tanam kacang. Aduh. Dia punya emak bilang, emak kacang itu digoreng dulu. ada ah, dia emak goreng seterantang juga udah pergi tanam ama ke sana tuh bukan demakan demakan makan. Nah, ke gitu kasih lubang jauh dia makan. dia pulang tuh dia aku dia punya emas emas sudah tanam Jadi, emas sudah lihat Jo itu pasti sudah tumbuh Jo hmm, dia punya emak angkat kali Jo pukul Jo habis kah Pas datang ke Jo, mereka punya rumah tuh besar, besar. Hello Celi. Jo, pas ini dia mau pergi tanam kacang. Nah kacang itu digoreng berat. Dia punya magarang goreng Jo ke sana bukan dia tanam. Dia makan Kali lubang jauh dia lepas begitu Jo. Pulang dia aku dia punya emak Jo. Sasu datang kacang semua. aja dia punya emak pikiran. Itu pasti sedang tumbuh. Nah, bukan ada yang tumbuh. Dia punya emak kepala tajam dan pantat tajam ini mereka dia mau pergi petik kelapa Tajo sampai di pohon kelapa tuh dia suruh kepala Tajo minum pantat Tajo yang naik Jo dia minum senang-senang Jo dia buang hmm, kelapa Jo dia buang tertutup di dia punya pantat Jo mati Jo habis ari ini kucing dengan ayam bukan musuh Ah. Ayam itu dia kokok kokok. Uh. Kucing itu dia meong meong. Kejar di kebun jagung. Ah. Dia dia makan ayam jo ayam mati jo. kurang cing bau ayam jo.